Здравейте, фейс и ютуб маняци, колеги, музиканти, певци и най-вече начинаещи колеги, които нали, <clears throat> искат да разберат а, теоретично и практически за какво става въпрос за орнаменти в българска народна музика. Така. Това е втори видеоурок и в този втори видеоурок ще говорим за орнамента пресечен. Така. Миналия урок говорим за морден, сега ще говорим за пресечене. По същия начин, същия принцип, този орнамент пресечен се състои от три нотни, нотни стойности. Пак по същия начин нали, се състои от два интервала, т.е. полутон. Разликата тук е, че когато искате да го създадете, трябва да понижите. Т.е. пак ще ви дам пример с дото, рето и така нататък. От до до. Само да си сложа на кордиончето. т.е. Тоест, от до понижавате полутон, интервал. До, си и си, до. Връщате се на основния тон. Си, до. Още един полутон. Така. Значи, теоретично, за да създадете орнамента пресечен, трябва да понижите от дадения тон, който нали, започвате да изсвирвате мурдина. мордина. От дадения тон, т.е. от до. До, понижаваме полутон, си и се връщаме пак на до пак от три нотни стойности. И по същия начин а, първата стойност, т.е. дото, е най-дълга. И се получава така. От до става до си до. От ре става ре до диас ре. От ми, ми, връщате се назад, ми, ре диас ми. Така. Начина по който се изсвирва, нали, практически често е втори, трети, не, трети, втори, трети. Така, най-често излизат. А, също се налага с четвърти, трети и четвърти. Сега говорим за схемата с два пръста, която е. Нали? Втори, трети, втори, трети. Другата е с, нали? Другия начин е четвърти, трети, четвърти. И понякога рядко, но се използва, много рядко, четвърти, пети, четвърти. И се получава ето. Но също така използват, налага се понякога, втори, първи, втори. Тоест това са четири начина с схемата от два пръста. Втори, втори, първи, втори. Трети, втори, трети. Пръст, ако може малко по-близко, така, за да видят, нали, вече за какво става въпрос с а, пръстовката. Втори, първи, втори. Трети, втори, трети. Четвърти, трети, четвърти. Четвърти, трети, четвърти. И четвърти, пети, четвърти. Така. Другата схема е с три пръста. Тоест, първи, втори, трети. Ето. Първи, четвърти, трети. Първи, трети, четвърти. Така. А, мисля, че това ви е достатъчно за орнамента, който се казва пресечен. Надявам се да сте разбрали до тук за всичко. И се надявам да се видим в а, следващите видео уроци. Чао и до нови срещи!